Du voll über den Kasten. Aha, lazy, zu Durchbruch, sehr schön. Geht's jetzt lang, hier über den Kasten, okay. Zack, zack, zack, drüber balancieren. Precision. Oh, jetzt ist es kreativ. Äh, hangelt sich über den Fuß. Genau, jetzt müssen wir jetzt aufstehen. Jawohl, zack, lazy, busy. Next go to Shanga. Okay. Warner. You like that? Beautiful.